Seien Sie doch vernünftig. Ich habe Ihre Tochter nicht getötet. Der Freispruch ist doch eindeutig. Ich bitte Sie, glauben Sie mir doch. Ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Ich bin... Ich habe damit gar nichts zu tun. Bitte hören auf. Halt's Maul, Mann! Jetzt mach's doch endlich! Ich kann's nicht. Hat er Mitleid gehabt? Mit unserer Lena. Ist er unschuldig? Wie war jetzt? Dann mache ich es. Lenchen hat es gut gefallen.